жарыктын чекит булагынын сүрөттөлүшүн жалпак күзгүдө тургузалы жарыктын чекит булагы болгон с жалпак күзгүдөн аш аралыгында жайгашты дейли бул булактын сүрөттөлүшүн тургузуу үчүн эки нурду алабыз биринчи нур күзгүгө перпендикулярдуу түшүүдө ал күзгүдөн чагылып кайра с о түз сызыгы аркылуу артка кайтты экинчи нур альфа бурчу менен түшүүдө а чекитинде ушундай эле бурчка чагылган соң а а штрих сызыгы менен багытталды чагылган нурлар кесилишпегенин көрүүдөбүз бирок бул нурлардын уландысы с штрих чекитинде кесилишти биз булактын жалган сүрөттөлүшүн алабыз са с штрих үч бурчтугу тең жактуу а о бул үч бурчтуктун бийиктиги OA бул үч бурчтуктун бийиктиги демек CO о с барабар анда H ш барабар тагыраак булактын жалган сүрөттөлүшү күзгүнүн артында булак турган аралыктагыдай жайгашкан